You are wrong in this case. You are wrong in this case. You are تو هستی wrong اشتباه یا خطا. You are wrong یعنی حق با تو نیست یا اشتباه میکنی. In this case در این مورد. You are wrong in this case. شما در این مورد اشتباه میکنید. You are wrong in this case. You are wrong in this case. I want to buy a case of beer. I want to buy a case of beer. I want من میخواهم to buy بخرم a case یک جعبه of beer از آبجو. A case of beer یعنی یک جعبه از آبجو یا یک جعبه آبجو. I want to buy من میخواهم بخرم a case of beer یک جعبه آبجو. I want to buy a case of beer. من میخواهم یک جعبه آبجو بخرم. I want to buy a case of beer. I want to buy a case of beer. I bought it last week. I bought it last week. I bought گذشته I buy فعل buy یک فعل بیقاعده است و از وقتی که در زمان گذشته بیان میشه شکلش تغییر پیدا میکنه میشه bought I bought یعنی من خریدم it اون چیزه رو last گذشته یا آخرین week هفته last week یعنی هفته گذشته I bought it last week من هفته گذشته آن را خریدم I bought it last week I bought it last week. I go to London once a week. I go to London once a week. I go یعنی من میروم to London به لندن. لندن تلفظ درست لندن در انگلیسی once یک بار a week یک هفته once a week یعنی یک بار در هفته I go to London once a week من هفته یک بار به لندن می روم I go to London once a week I go to London once a week We are working in this company. We are working in this company. We are ما هستیم We are working ما داریم کار میکنیم ساختار حال استمراری Work کار کردن Working حالت ing In در This این company شرکت In this company یعنی در این شرکت We are working ما داریم کار میکنیم We are working in this company ما داریم در این شرکت کار میکنیم We are working in this company We are working in this company. No smoking is company policy. No smoking is company policy. No smoking یعنی سیگار نکشیدن. Smoke یعنی دود کردن یا سیگار کشیدن. No smoking یعنی سیگار نکشیدن. No برای منفی کردنش اومده. Is است company policy. Policy یعنی سیاست. Company policy یعنی سیاست شرکت. No smoking is company policy. سیگار نکشیدن قانون شرکت است. No smoking is company policy. No smoking is company policy. This system works fine. This system works fine. This in system, system works کار میکند اس سوم شخص فعل جمله گرفته و داره اشاره میکنه به this system و this system حالت سوم شخص در اینجا در نظر گرفته میشه works کار میکند fine به خوبی یا خوب this system works fine این سیستم خوب کار میکند the system works fine This system works fine This hotel has a great heating system. This hotel has a great heating system. This hotel یعنی این هتل استرس روی بخش دوم در تل هتل و نباید بگید هتل خیلی رایج این اشتباه has دارد چرا گفتیم has چون فائل سوم شخصه یعنی this hotel سوم شخصه پس has استفاده میشه a great یک عالی هیتینگ گرمایشی سیستم سیستم هیتینگ سیستم یعنی سیستم گرمایشی a great heating system یک سیستم گرمایشی عالی This hotel has a great heating system. این هتل یک سیستم گرمایشی عالی دارد. This hotel has a great heating system. This hotel has a great heating system. Brush your teeth after each meal. Brush your teeth after each meal. Brush یعنی فرچه بزن یا مسواک بزن. Your مال تو teeth دندان ها. Tooth یعنی یه دونه دندون. Teeth حالت جمعشه یعنی دندان ها. After بعد از each هر میل وعده غذایی each meal یعنی هر وعده غذایی after each meal بعد از هر وعده غذایی brush your teeth دندانهایت را مسواک بزن after each meal بعد از هر وعده غذایی brush your teeth after each meal بعد از هر وعده غذایی دندانهایتان را مسواک بزنید brush your teeth after each meal brush your teeth after each meal I am thinking of you each moment. I'm thinking of you each moment. I am thinking یعنی من دارم فکر میکنم یه کار استمراری پس از زمان حال استمراری استفاده میکنیم of you از تو یا درباره تو I'm thinking of you من دارم به تو فکر میکنم each moment each هر moment لحظه each moment یعنی هر لحظه I'm thinking of you each moment من دارم به تو فکر می کنم هر لحظه I'm thinking of you each moment I'm thinking of you each moment I think you are right I think you are right I think یعنی من فکر میکنم تلفظش think نیست و همچنین think هم نیست think ایش بین ای و ا think you تو are هستی right درست you are right یعنی حق با توه I think you are right فکر کنم حق با توست فکر کنم تو درست میگویی I think you are right I think you are right lie on your right side. Lie on your right side. Lie یعنی آرمیدن یا لمیدن دراز کشیدن on در your مالتو right راست side طرف right side یعنی طرف راست سمت راست lie on your right side سمت راستتان دراز بکشید lie on your right side Lie on your right side. This TV program is interesting. This in TV تلویزیون program برنامه TV program یعنی برنامه تلویزیونی is است interesting interesting یعنی جالب This TV program is interesting این برنامه تلویزیونی جالب است This TV program is interesting. This TV program is interesting. What is your favorite program? What's your favorite program? What is یعنی کدام است یا چه است Your مال تو favorite مورد علاقه program برنامه favorite program برنامه مورد علاقه your favorite program برنامه مورد علاقه شما what's your favorite program برنامه مورد علاقه شما چیست what's your favorite program what's your favorite program Do you hear me? Do you hear me? Do you یعنی آیا شما انجام میدید و do در قالب فعل کمکی برای سوالی کردن اومده. Do you یعنی آیا شما یه کاری را انجام میدید؟ کدوم کار؟ Hear شنیدن می مرا. Do you hear me؟ یعنی آیا صدای مرا میشنوی؟ آیا مرا میشنوی؟ Do you hear me؟ آیا صدای مرا میشنوی؟ Do you hear me؟ Do you hear me؟ Do you hear something? Do you hear something? Do you hear یعنی آیا شما میشنوید something چیزی something کلمه است که از ترکیب دو کلمه some یعنی برخی یا بعضی thing یعنی چیز something یعنی یه چیزی یه چیز نامشخص Do you hear something یعنی آیا صدایی میشنوید Do you hear something Do you hear something May I ask a question? May I ask a question? May I یعنی آیا ممکنه من یه کاری رو انجام بدم؟ چه کاری؟ ask پرسیدن a question یک سوال تلفظ question رو دقت بکنید question نیست question A question یعنی یک سوال. May I ask a question؟ آیا ممکنه من یک سوال بپرسم؟ May I ask a question؟ May I ask a question? Do you have a question? Do you have a question? Do you have یعنی آیا شما دارید a یک question سوال Do you have a question? آیا شما سوالی دارید؟ Do you have a question? Do you have a question? Be careful during the trip. Be careful during the trip. Be careful یعنی مراقب باش. Be یعنی بودن یا شدن و در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی باش. Careful. Careful یعنی مراقب یا با دقت. تلفظ درستش careful. Full. Careful اشتباهه. Be careful یعنی مراقب باش. دیرینگ یا جیرینگ هم جیرینگ گفته میشه هم دیرینگ ولی خب قاعدتا استانداردش دیرینگ دیرینگ یعنی در خلال در طول the trip trip یعنی سفر اون سفره چرا میگیم اون سفر خاص چون از THE استفاده شده during the trip یعنی در خلال اون سفر be careful during the trip در طول سفر مراقب باش be careful during the trip be careful during the trip You are not allowed to talk during the exam. You are not allowed to talk during the exam. You are یعنی تو هستی. You are not یعنی نیستی. Allowed اجازه داده شده. Allowed گذشته فعل allow یعنی اجازه دادن you are not allowed یعنی به شما اجازه داده نشده ساختار مجهوله you are not allowed به شما اجازه داده نشده تو تاک که صحبت بکنه تاک یعنی صحبت کردن «during» در خلال the exam اون امتحانه THE اشاره میکنه به یک آزمون خاص که دارن در موردش صحبت میکنن مثلا مراقب داره به شما میگه You are not allowed to talk during the exam شما اجازه ندارید در حین امتحان صحبت کنید You are not allowed to talk during the exam شما اجازه ندارید در حین امتحان صحبت کنید. You are not allowed to talk during the exam. You are not allowed to talk during the exam.